Как вам удобно. Она 180 градусов. Ждем команду. Ловато. Поехали. Ура! Класс! Смотри. Опа. Ой. Поднимаемся на верхнюю ступенечку. Так. Сейчас. На самую верхнюю. Угу. Так. Ой, господи, хорошо. Держите за веревочку, за то, что слева. Ага, хорошо. Стой, стой, стой. Нет. А я первый. Ты камеру включал? Не, не.